الجيش العربي يلي حامي سوريا الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية Мы заняли позицию на последнем этаже. Отсюда хорошо видно, как техника подходит во двор школы и выдвигается на огневой рубеж. Правда, сам бой будет скрыт строениями корпусов школы. Вот уже год, как идут бои внутри школы. Первые три корпуса заняты подразделениями сирийской армии. Дальше боевики. Удерживать позиции им помогает обширная сеть подземных тоннелей. В интернете не раз публиковались кадры протяженных тоннелей, в которых проложены даже рельсы для транспортировки грузов и вооружений. Танк выходит на огневой рубеж – Первый танк, нанеся удар по одному из корпусов занятыми боевиками, двигается в направлении четвертого корпуса. Сейчас боевики находятся за этим корпусом слева и активно обстреливают из хорошо укрепленных позиций пехотинцев сирийской армии, которые продвигаются к ним через корпуса справа. БМП-2 своим огнем отсекает силы боевиков, чтобы они не могли нанести удар по работающему танку. Танкисты смелым маневром решают эту проблему. Въехав практически полностью между двух корпусов, наносится удар по опорным колоннам одного из зданий. Сейчас танкисты делают второй выстрел, и здание складывается как карточный домик. Свалившаяся крыша перекрывает сектор обстрела для боевиков, и пехотинцы в относительной безопасности могут продвигаться дальше. Поднятая пыль от обвала здания на какое-то время скрывает от нас все происходящее. Остается только записывать звуки выстрелов БМП-2, которая продолжает обрабатывать позиции боевиков, не давая им использовать противотанковые средства по работающему танку. Еще один выстрел осколочно фугасный чтобы зачистить руины. Здание сложилось, и танкистам теперь открылся сектор обстрела бизнес-центра, в котором засели боевики. Следующий удар в этом направлении осколочно-фугасным. С нашего направления позиции боевиков продолжает обрабатывать БМП-2. 30-миллиметровая пушка этой боевой машины позволяет быстро и эффективно прижимать боевиков к земле и не давать им высунуться для нанесения удара по танку и пехоте сирийской армии. Танки сейчас бьют по этому бизнес-центру. Боевики оттуда уже в течение года обстреливают сирийских солдат, и теперь при открывшемся хорошем секторе обстрела танкисты пользуются этим и бьют по террористам. Bonjour. Bonjour. Одновременно из корпусов школы, занятых пехотой сирийской армии, солдаты бьют по позициям боевиков в бизнес-центре. Но возникает угроза обстрела снайперами, о чем меня предупреждают солдаты. بعد البرداي بعد Сейчас внутри корпусов школы активно ведется перестрелка между сирийскими солдатами и боевиками. Дистанция между противниками 10-20 метров. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия.